Komm mal, komm, komm, hol mal uns fahren, und rein, und rein, und gehen wir nicht heim. Tanz mit der Zither, spüß mit der Geige, alles lacht und singt und schreit als ist wir nicht gescheit. Erstes von Weiten schon, Ziele spülen Lampfen schlo, Spülheit halt loszugehen, ein Gaudi muss werden. Mediziner Latein, es tut die Patienten, da gar nicht recht frei. Leider zwar freundlich, die machen kein Gefritt, aber er hat ein Problem, er versteht es einfach nicht. Drum tut er sich schwer, eine Diagnose zum Stillen. Und leider empfehlen die Schmerzen dazu. Unter der jüngsten, da ja riesige Blutern, und kniert dann beim Gehen auch ich weiß schon schludern. Plätzen am Meerwaschel wird auch nicht gut. Herr Doktor, sagen Sie mir, was man da dagegen tut. Ich bin richtig lätschert und zaust sie dazu. Mir archelt so so, das ist mir jetzt genug. Porno, Bierfe, Divi und Koda, Fretten und Frost, Edam und Floda, Schirgeln, Schnorcher, Trenzen und Schwieren, Oschiden, Spirzen, Untersucher und Schmieren, Buchstabe, Ohr, Bier, Johannes Graudel, Ringelbleim ist wir, Kratzen, Murse und Schneizen so viel, irgendwo auch mit meiner Kugel getrieben.